मॉर्निंग फ्रेंड्स कसे आहात बरेच दिवसांनी मी आता परत बाहेर निघालो आहे आणि यावेळी ट्रेकसाठी नाही तर एका रोड ट्रिपसाठी बाहेर निघालो आहे मी चाललो आज अलिबागला ही रोड ट्रिप थोडी वेगळी असणार आहे आम्ही अलिबागला एकदम एंडला जाऊ जाता आता ऑन द वे जे जे स्पॉट्स दिसतील ते ते आम्ही कवर करू एखाद दुसरे ट्रेक्स करू काही फॉरेस्ट बघू आणि बघूया अजून काय छान दिसतंय आज मी माझ्या मित्रांसोबत आहे आणि वाईफ पण आहे सो सो एन्जॉय करणार आहोत स्टंट्स पण घेतलेत सो सेफ्टीचे आम्ही सगळे प्रिकॉशन्स घेऊन निघालो आहे ट्रेडिशनल रूटने नाही जाणार आम्ही रोहावरून जाऊ जाता आता एखाद दुसरा किल्लासुद्धा करू छोटे किल्ले आणि काही चांगले स्पॉट्स असतील तिथेही थांबणार आहोत ठाण्यावरून आम्ही साधारण सात वाजता निघालो आणि आता पनवेल क्रॉस करून आम्ही कर्नाळ्याच्या खाली आहोत एक मस्त सकाळ आहे ऊन जास्त नाही आहे ढग आहेत आणि निळं आकाशसुद्धा आहे कर्नाळाचा एक मस्त व्ह्यू आहे फोटोज काढले आता नाश्ता करू आणि मग पुढे निघू सुरुवातीला आधी मंदिर बंद होतं पण नंतर एका लोकलने मंदिर उघडून दिलं त्यामुळे छानसं दर्शनही झालं मांडकेश्वर हे बेसिकली शंकराचं मंदिर आहे आणि म्हणतात की खूप जुनं मंदिर आहे त्या लोकलला ॲक्च्युली माहिती नव्हतं कधीचं आहे ते पण नक्की या इथे जर रोहाला कधी जात असाल अलिबागला जात असाल एकदा वाया रोहा जा आणि इथे नक्की व्हिजिट करा खूप छान मंदिर आहे सो मित्रांनो आता आम्ही जाता जाता थोडं पुढे आलो आहे आणि तळागड जो की एक साधारण पंधरा ते वीस किलोमीटर होता रोहापासून सो मी विचार केला की परत परत येणं होत नाही त्यामुळे हाही फोर्ट करून घेऊ तर आम्ही तळागडच्या माथ्याशी पोचलो आहे ऊन खूप आहे ह्युमिडिटी त्याहून जास्त आहे पण व्ह्यू मस्त आहे आणि ही गवत अजूनच वेगळी मजा येते अरे शिवलिंग आहे यात मस्त आणि आता आम्ही आमचा परतीचा प्रवास सुरू केला आहे आय मीन तळागडपासून परतीचा प्रवास आणि आता आम्ही पुढे जाऊ अलिबागला रादर मुरुडला वाया फनसड वाईल्ड लाईफ सँच्युरी आणि बघूया आता जाता आता अजून काय मजा येते मगाशी आम्ही बिरवाडी गावातल्या देवळापाशी जेवलो पण तिथे लगेचच पाऊस सुरू झाला आणि मग आम्ही बराच वेळ काढला तिथे पण पाऊस काय जाईना सो आता आम्ही फणसड वाईल्ड लाईफ सेंचुरीमध्ये खूपच मस्त फिलिंग आहे संध्याकाळचे पाच वाजलेत आणि सूर्य गेला आहे खूप जास्त हेज आहे इथे सध्या आणि आता आम्ही जस्ट इथे रिलॅक्स करतो आहे आणि मग नेक्स्ट स्पॉट डायरेक्ट मुरुड असेल सो थोडा वेळ एन्जॉय करतो आणि मग निघतो इथे तुम्ही बघू शकता की एका शेतकऱ्याचं किती सुंदर शेत आहे आणि घरसुद्धा आहे खरंच खूप चांगल्या सानिध्यात राहतात ते सो आम्ही आता जंजिरा फोर्ट जो आहे ना त्याच्या व्ह्यू पॉईंटला पोचलो आहे साधारण एक सहा वाजले आणि आज क्लाउड्स इतके असल्यामुळे सनसेट तर काही होणार नाही म्हणजे सनसेट होईल पण तो दिसणार नाही आम्ही यानंतर आता मुरुड बीचला जाऊ आणि मग काशीद बीचला आमचा स्टे असेल सुप्रभात मित्रांनो आज दिवस दुसरा आहे आमचा अलिबाग रोड ट्रिपचा आणि आत्ता आम्ही आलो आहे कोरलाईला कोरलाई हा एक जलदुर्ग आहे आणि हा बेसिकली महाराजांनी नाही बांधलेला हा पोर्तुगीजांनी बांधलेला किल्ला आम्ही मुद्दाहून सकाळी आलो आहे कारण ते सनराईज आणि सनसेट खूप छान दिसतात सो स्पेशली आम्ही साडेपाचला उठलो सहाला निघालो आहे सहा दहाला निघालो आहे आणि आता साडेसहा सहा पस्तीस झाले सनराईजचा टाईमच आहे सिक्स थर्टी टू सो आम्ही परफेक्ट टाईमला पोचलो आणि बघा किती सुंदर सानिध्यात आहोत आम्ही सध्या आम्ही ॲक्च्युली वरपर्यंत जाऊन आलो पण गेट बंद केलं आहे अजूनपर्यंत ओपन नाही झालं आहे सो नाही होऊ शकला हा किल्ला बट एनिवेज आम्ही आता पुढच्या पॉईंटला निघतो आहे most probably Kashid beach cover करू आणि मग तिथून चेकआउट करून रेवदंड सो कोरला इथं बंद होतं म्हणून आता आम्ही आलो आहे काशीद बीचला काशीद बीचला चहा करू पोर्टेबल बर्नर आणला मित्राने सो त्याच्यावर चहा करू मस्त या व्ह्यूसोबत चहा पितो आणि मग पुढचा प्रवास सुरू करतो चहा पावडर घेऊन आलो आहे साखर घेऊन आलो आहे बिस्किट्स घेऊन आलो आहे दूध असतं तर अजून मजा आली असती पण ठीक आहे चहा मस्त रेडी झाला आहे वासही सुंदर येतोय चहा पण झाला आहे मस्त आणि आता बीचवर आलो आहे समुद्रावर आलो आहे ॲटलिस्ट पाय तरी ओले करावे म्हणून जरा समुद्रावर जाऊन पाय ओले करावे गोलकोंडा फोर्टला आलो आहे हा पण एक पोर्तुगीज लोकांनी बांधलेला फोर्ट आहे सो चला एक्सप्लोर करूया आणि आम्ही आता इथे मॅगी बनवणार आहोत सगळ्या सामग्री तर आहेच आमच्याकडे आणि बघा किती मस्तपैकी पूर्वा मॅगीची तयारी करते मला आवडणार म्हणजे नाही हा आता काय बघा मस्त ऑलमोस्ट रेडी झाली आहे तुझ्या साईडने तेव्हा ते कसं आलं भाई एक नंबर बोल बोल मस्त <laughs> मी आत्ता आलो आहे दत्त मंदिरला जे चौलमध्ये आहे आणि एक हा मस्त डोंगरावर आहे त्यामुळे इथून व्ह्यूजही चांगले मिळतात आणि मंदिरही खूप छान आहे खूप जास्त शांत वातावरण आहे इथे खरंच खूप मस्त वाटतं मगाशी आम्हाला वुडपेकर दिसत नव्हता पण कंटिन्युअस आवाज येत होता वुडपेकरचा त्याची चोच लाकडावर मारताना खूप छान वाटत होता लवकरच कोणत्या तरी नवीन व्हिडिओमध्ये भेटू till then have fun take care and cheers